Hello and welcome friends C plus plus सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की यहां पर देख सकते हैं एक रिकर्सिव नेचर का प्रोग्राम मैंने लिखा है और ये फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए है तो यहां पर इसमें मैंने कहीं भी लूप यूज नहीं किया है जो प्रोग्राम आप रिकर्जन से बनाते हैं रिकर्जन किसे कहते हैं रिकर्जन यानी कि जब फंक्शन खुद को कॉल करता है तो उसे कहते हैं रिकर्जन ठीक है ये चीज क्लियर है अब जो प्रोग्राम हम लोग रिकर्जन से बनाते हैं उसे हम लूप की भी मदद से बना सकते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो प्रोग्राम लूप से बना रहे हैं वो भी हमेशा रिकर्जन से ही बने ये कोई जरूरी नहीं है तो चलिए इस प्रोग्राम को एक बार सेव करते हैं और यहां से रन कराने की कोशिश करते हैं तो पहले सेव करेंगे तो इसको सेव करते हैं यहां से चल करके ठीक है यहां पर इसे मैं नाम दे देता हूं R C dot CPP. CPP C++ के फाइल की एक्सटेंशन होती है अब ये प्रोग्राम हमने सेव कर लिया है और अब बारी है रन कराने की तो ये रन भी हो गया देख सकते हैं अब कह रहा है use a non negative number यानी कि नेगेटिव नंबर नहीं देना है हमें तो यहां पर अगर हम बात करें एट एट लिखता हूं मैं तो यहां पर एट का जो फैक्टोरियल आएगा वो यहां पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आया हुआ है forty thousand three hundred twenty eight का फैक्टोरियल है चलिए इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करवाते हैं यहां से तो यहां पे क्लिक कर देते हैं और ये प्रोग्राम हमारा रन हो गया अब इस बार हम बात करेंगे 5 के फैक्टोरियल की तो यहां पे देख सकते हैं 120 आ रहा है अब ये फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ ये आपको समझाने की कोशिश करता हूं हमने किसका फैक्टोरियल कैलकुलेट किया 5 का तो यहां पे मैं लिखता हूं 5 अच्छा ये बताइए फाइव का फैक्टोरियल 120 हुआ ये कैसे हुआ देखिए सबसे पहले अच्छा ये बताइए फाइव किन किन चीजों अच्छा एक बताइए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि फाइव में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी तो सबसे पहले जो फाइव में इंक्लूड होगा वो क्या इंक्लूड होगा फाइव में जो सबसे पहला नंबर इंक्लूड होगा वो वन होगा भाई वन से स्टार्ट करेंगे ना तो ये वन हो गया यहां पर मैं कर लेता हूं वन तो पहला नंबर हो गया वन ठीक है दूसरा नंबर क्या होगा दूसरा नंबर हो जाएगा टू फिर तीसरा नंबर क्या हो जाएगा थ्री फिर चौथा नंबर फोर हो जाएगा और फिर एट लास्ट आएगा फाइव यानी इन पांचों के मल्टीप्लाई कर देने से अब पांच ही क्यों क्योंकि वन पहला टू दूसरा थ्री तीसरा फोर चौथा और पांच यानी फाइव का अगर हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो इन पांचों को एक साथ मल्टीप्लाई करना होगा बात समझ में आ रही है कि नहीं तो यहां पर पांचों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो यहां वन लिखता हूं वन अब टू भी हो सकता है तो वन इंटू टू किया ठीक है अब टू इंटू थ्री करेंगे ध्यान दीजिएगा थ्री भी हो सकता है ना ठीक है फिर यहां थ्री इंटू फोर करेंगे अब देखिएगा ये फोर तक आ गए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो one into two is equal to two और यहां पे क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा फोर हो जाएगा तो ये 24 हो गया अब 24 में अगर 5 का हम मल्टीप्लाई करते हैं 24 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा ऐसे कंडीशन में आएगा आंसर हमारा 120 क्या आएगा 120 मैं यहां लिख देता हूं 120 कितना फैक्टोरियल आया हुआ है यहां पर देखिए यहां पर कैलकुलेट होकर आया हुआ ट्वेंटी ठीक है उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी कैसे ये फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा है ठीक है